ndabashimire nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyiza cyacu cy'u Burundi ko mwanyizeye mukantora mu bandi banyakarusi benshi kandi bashoboye buramatari ubyumve neza aha wewe ni wewe uri umwungere w'intara ya karusi igenze nk'umwungere genda ufate igitabo cy'ijambo ry'imana usome icyo ari cyo umwungere umwungere mwiza yigura intama ziwe ntuvuge ngo ngewe ngo kizima ngo nuguruye iwanjye buba oya abenegihugu baramutse amahoro bwagorobeza amahoro ukamenya ku mutumba ku mutumba ingene intama zawe zimeze kuko uri umwungere watumwe n'imana umwungere ubwa mbere amenya intama ziwe arazimenya kandi nazo zikamumenya ababyeyi y'akaruzi mube intama nziza intama nziza iragamburuka iragamurukira umwungere rero nagira ngo abasabe mu b'intama nziza umuganda ndabasabe rero mworoshye imitima mube abantu bameze neza hari abavuga ngo umutima umenetse mwugurure imitima yanyu mureke kuba intagondwa mube abantu bahanurwa mukurikire abarongozi banyu icyo bababwira ariko ndabasabye ubugamburutse ndasabye mwebwe imvukira mufate umugongo buramatari ndabasaba ikintu kimwe muri ndongozi nababwiye indongozi idashoboye guteza imbere umuryango ntishobora guteza imbere igihugu aha rero muri iyi ntara mwebwe mvukira ingo mutangure mukora imigambi ngaha hagira ifaranga amahera niyo ya mbere yampa umuntu iyo yumvise umuntu ariruka agahunga ni ukuvuga utirutse nayo ngo uyafate urabira icyuya ukaruha kugira uyafate muko abantu benshi bashaka amahera batarushe ariruka akagusiga ndababwije ukuri ushaka amahera biri icyuya musiganwe kuyafasha wemeye kubira icyuya nta muntu n'umwe umukene yemeye kubira icyuya mu bw'ingorane dushaka amahera tutakoze hanyuma ndabasaba mwe bw'indongozi mumenye kubungabunga itunga rusange itunga rusange tutaribungabunze ni nk'uko uri kubaka ku musenyi igihugu gitegerezwa kuba kiriho aya mabarabara kuko mutagoye gukorera igihugu kugira ngo mubungabunge iby'igihugu muca mumenya no kubungabunga n'amahera y'Igihugu mugakubera ata mutima muba mufise wo kubungabunga n'ibyari bihasanzwe none woja gusoma gute uwo mutima woza tumenye rero kubungabunga no guteza imbere igihugu twebwe nyine iryo ni ryo terambere igihugu gitezwa imbere nta bene gihugu ntigitezwa imbere na minisitiri si umukuru w'igihugu ateza imbere igihugu igihugu gitezwa imbere n'abenegihugu umwe wese akora iviwe hanyuma bagashyira ingufu hamwe bagashyira ingufu hamwe bagakora none rero ndabasabye yuko twokora twese kugira ngo igihugu gitere imbere amaparuwasi ijya mihari yose iri mu maparuwasi yose niyitwa amakoperative ajya amatongo mutarima mu maparuwasi ajya amakorari nayo arime abakiro barime abasikuti barime abasaferi barime musange hayagayaga mutere ibiti byo gukingira ibidukikije muzobona namwe muri ko abantu bameze neza amakorari mu mashengero atandukanye bashehe ba pasitori mwese muve hasi rugwaruka ruve hasi rukore ko mutabikoze nta wundi azoza kubidukorera ni twebwe nyene dukeneye ko abantu batera imbere